tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şişe vuruşu oynayacağız. Evet bu, bu oyun biraz değişik bir oyun ve değişik oyun istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve daha fazla böyle harika oyun istiyorsanız ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İşte bunu oynayacağız. Destroy all it, move it up, move down, space on fire. Tamam. Ba, Ah yanlış ya. atışı baby. Bomba yok. Aynı Freak Ninja gibi. Eyvah. Bir şansım kaldı. Haha. <laughs> yeah! Ben böyle kobo oyunlar, oyunlarına eğer böyle yaparsanız oyun biter. Neyse. Bu sefer dikkatli olacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olmadı. Yeah. Bombalar. Kombamı seviyorum. Ha, <laughs> ha. Hepinize tek atarım ulan. Ben vahşi batıda dolmuş bir arsalım. Aslında Sezer. Size tek atacağım. Duydunuz mu beni? Eyvah. İki yanma hakkım kaldı. İki hakkım kaldı. Oyun bitti. Çok güzel. Ama oyun güzel. Pam. Bu sefer dikkatli olayım. Hii. Buna benzer bir oyun daha vardı. Heh, bomba bana değmiyor. Çok şanslıyım. Şişeleri vur. Shoot. Headshot. Yok bu oyuna headshot yok. Sadece de şişeleri vuruyorsun. Şişe. Boş şişeleri fırlat ahbap. Yiha! Applejack gibi oldum. Applejack bu arada sizi çok kahkahalandıran My Little Pony karakteri. Yiha! En bestini yapacağım. En best. Game over. Bak en iyi en iyi skor. Bu arttı neymiş? Bomba. Sezer. Hop. Yine bombaya bastım. Yani bombaya ateş ettim. Ben bir kovboyum. E, siz Yahşi Batı'yı biliyor muydunuz? Vahşi Batı. Ne Yahşisi? Yahni mi? Ben Yahni yemiyorum ki. Çok fazla fırlattı oyun bana. Şişeleri Al gene bombaya bastım. vurdum şişe bombaya di bombaya vurma. Bam! Şişelere bu, Bombaları boş ver. lane. Benim nasıl bir sinam var? Benim nasıl şişeleri vur baby. Oyun bitti. Ama sevdim. Yani değişik oyunlar sonuçta. Çekmek zorundayız tabii ki de. Direkt game over. Şişe! Heh, zor ulaştım. Oyuna artık potansiyelim güçlenmeye başladı. Aynı Dokkan Metal gibi. Siz bu arada Dokkan Metal'ı biliyor muydunuz? Bir Dragon Ball Z oyunu. Akira Toriyama yaptı. Ne bu arada yeni Vegeta Story eventi geliyor. Bir de Vegeta'nın siniri. That's my Palma. Evet. Yani o benim bulmam. bir şey deneyeceğim. Bam bam bam. Şişe. Şişeyi vur. Bubble shoot. Keşke ben de kovboy olsaydım ama diyecek ki çok konuşmuyor. konuşmayınca da oluyor. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle oyun istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Hashtag Cenk e, yok hashtag gerek yok. Cenker Sezer gücü baby. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Yok.